Любовь врываемся на лад, А я в твоем любимом платье снова Хочу тонуть в родных объятиях Мы любим эти вкусности и можем себя отпустить Склонны и цепи Встречай красивые закаты любви И снова перед своим мечты а Счастье это согреет светом, если будет встречать Красивые закаты любви